هستی بی خیالم نمیسی مگه من چی کارت کردم مگه به تو رو گفتم زن جرم فقط این بود که گفتم دوستت دارم چرا تو فهمیدی دوستت دارم بلم کردی ها چرا بلم کردی بلکی دل آدم فقط به من شد نمیخوام برگردی نمیخوام سیگاریشم خوب خواستم از شباهی که با ها حرفی زنم میگن که من دیوونم با خودم حرفی زنم هر جا قدم بر میذارم چهرت میاد جلو دوباره لبخم بزن با لبخندت میخندم خوب خواهش و التماس پیش خدا چرا آخه که اون بره بی سر داستان آخه هلاشی بشه هوا صدا نداری خونه دردتو نبینم فقط خواستم من همشم کمی روی دلت بشینم هوا دست سان خوندم قیزه پنجره رو آخر خسته صداتون ناز کنه واسه آهنگ دازم هوادار در دیزم خوندن تا آروم شد مثل بعضی ها بزگل نبودم سر پخش موزیک هوادار یک دو سه میشم یه هنوزم صدام یا بیشتر داد بزنم در کنی حاله الان شکل دیگه که بذارم برم سرنا باشم هر جا باشم برم زنگ estoy en سال میشه که نزارم از بگو کجایی با کی الان نمیگی دل سنگ میشم لاغل بزنگ به من این اونم مثل من مواتو میوافه یا موقع خواب تو غلط میخوابه بگو بینم دلی دوست داره یا فقط میخوادش واسه کاره لا لا لا لا لا لا لا ای بخوابی آروم سو لا لا لا لا لا این پسر نابود نه نه میرین چه وضع خوندن حل دوباره بگیر لا لا لا لا لا لا لا این بخوابی آروم شد لا لا لا لا لا لا لا این پسر نابود شد لا لا لا لا لا لا لا این اصل کل بیدارم لا لا لا لا لا لا لا این من بی و بیمارم لا لا لا لا لا لا لا این غزل آروم بخوابی لا لا لا لا لا لا لا این داد بزن که دوستم داری لا لا لا لا لا لا لا این پسر داغون شد چه سایه خوش این پسر یه هایی بارون شد لا لا کشید فقط او بود از نبود سمت تو حرف لا لا لا لا این قدم سوی کوشا کیه اون الان کنارت میخونه واسه چرا لالا لالا این چهرت میاد بخوابم لالا لا لا این تا این موقع لا لا لا لا لا این میخونم واسه من دوست و و تو آروم نمیکنه لا لا لا لا لا یاروم لا لا لا لا لا لا این پسر نابود شد لا لا لا لا لا لا لای مثل کل بیدارم لا لا لا لا لا من بی تو بیمارم لا لا لا لا لا غزلی مارو میخوابی لا لا لا لا لا لا داد بزن که دوستم داری لا لا لا لا لا لا لای این پسر داغون شد چشای خشک این پسر یه هوی بارون شد لا لا لا لا لا این پسر درد کشید فقط دست بود سمت تو حرف لالا لا لالا لا این قدم سوی کوچا کیه اون الان کنارت میخونه واسه چرا لا لالا لالا این افرد میاد بخوابم لالا لا لا لا این تا این موقع تو بیدارم لا لا لالا لا این میخونم واسه من هیچ تا جز غلط تو آروم نمیکرد من پارس رکورد کمپانی